एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी और वो बालू भरता था उससे मेरी फीस ले आया हमारा हाथ कांप गया हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर